Berjumpa dan hadir kali ini para selawas loterku kita hadirkan barang slot jane ya bosku ya dan di kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para selawas loter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari slot jane agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini memainkan eh, modal-modal uh, recehan aja bareng get off gatot kacanya pada top channel 88 juga kita akan coba memainkan pola dan trik tergacor dari get off gatot kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacornya cukup like share komen dan subscribe channel dari slot jahane ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojane otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya para Sojane ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojane. Dan tentunya untuk linknya dari cara Balapan sudah kita semangat di kolom komentar dari Sojane. Kita coba gaskan, radanku. Mbak, kasih uh, eh, pecah lagi perlahan tapi pasti kali ini brother kita coba turunkan kali ini kita sambil nantikan sambaran-sambaran gacor dari Get of Gatot Kaca ya bosku waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal ya di kesempatan di hari ini bareng Get of Gatot Kaca dan untuk kalian yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini caranya gampang belajar cukup like, share, komen, dan subscribe tentunya channel ini dan otomatis kalian akan selalu mendapatkan update terbaru di setiap harinya dan untuk yang pengen langsung nyobain main di sini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup WhatsApp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku. Kita coba turunkan kembali kali ini dengan spin-spin gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita. Dan kali ini kita mainkan Gate of Gatot Kaca yang merupakan salah satu game baru rilis di bosku mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak lah ya boy dengan perkalian-perkalian besarnya hampir mirip-mirip uh, dengan Get of Olympus yang biasa mungkin kita mainkan yang kali ini kita coba mainkan dengan versi Get of Gatot Kaca tentunya dengan versi ini uh, dengan simbol-simbol yang sama-sama belum kita tahu ya bosku namun untuk simbol-simbolnya kita sama-sama belajar aja ya boy kita main santai aja kita main santuy dan mudah-mudahan bisa profit maksimal dan untuk kalian juga ini boy uh, simak baik-baik untuk pola dan triknya kali ini kita coba terus turunkan kembali masih bareng Get off Gatot Kaca masih kita nantikan sabaran-sabarannya kali ini boy coba kita pecahkan kembali simbolnya dari Get off Gatot Kaca seperti simbol-simbol cawan dengan gaya-gaya Indonesia ya tentunya bareng Get off Gatot Kacanya ya bosku salah satu toko yang biasa dihadirkan di kesempatan di hari ini. Coba terus kita mainkan ya. Turunkan kembali simbol dari Gatot-Gatot Gacha ini, mudah-mudahan saja bisa profit maksimal. Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini, brother. Dikasih pecah lagi kali ini. Main satu ya aja lah ya, boy. Dan tentunya untuk bednya, boys, uh, sesuaikan saja dengan set kalian itu antara modal dan bed jangan terlalu memaksakan brotherku karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah terungkapan musuh kali ini kita coba turunkan iman masih bareng get of gatot kaca di boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy get of gatot kaca luar biasa banget kali ini oke ini sasarannya agak sedikit saat ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan game top Gatot kaca namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini dan sekali lagi untuk para sobat yang pengen nyobain langsung main di situs ini linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitupun untuk join grup whatsappnya dan kalian juga yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini caranya cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku terlebih dahulu sebelum kalian bergabung dan menjadi membernya bosku. Kali ini kita coba pecahkan kembali simbol-simbol dari Gate of Gatot Kaca ini bosku Oke kita coba turunkan perlahan tapi pasti ya Dengan pola scatter gratis mungkin akan kita dapatkan Kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini Masih kita coba bareng Gate of Gatot Kacanya bosku Oke kita pecahkan kembali simbol-simbolnya bosku Oke kita pecahkan kembali simbol-simbol yang ya ada diamond juga ya di sini ya kita pecahkan lagi kali ini kita coba sabar. kita nantikan sambaran-sambaran besar yang dihadirkan oleh Get of Gatot Kaca ini ya seperti apa kita coba ya di kesempatan di hari ini masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini baru Get of Gatot Kacanya bosku cobain terus kita cobain terus pantang pulang sebelum tumpang, ini bosku kita coba sikat-sikat gacor di kesempatan dia ini bareng kita menggalak kacanya kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy dan untuk kalian para sobat spotter yang punya pola terbaiknya silahkan coret-coret di kolom komentar mungkin para sobat spotter pengen nyobain ya mudah-mudahan hari beruntungan ya bosku dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama namun untuk profit dan WD itu tidak bisa kita samakan tentunya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk para subscriber nih udah setia selalu dan mengikuti selalu perkembangan game dari The Game Slot ini bersama situs yang luar biasa yang dihadirkan di kesempatan di hari ini. Tentunya untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update terbarunya sekali lagi caranya gampang banget cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke forum pendaftaran terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjadi join new member dari situs ini ya bosku ya dan kali ini kita coba pecahkan kembali simbol demi simbolnya dari kita melihat kaca bosku kita perlahan ya perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi kali ini kita pecahkan simbolnya sama-sama belum kita mengenal ya simbolnya oke kita anggap saja hampir sama karena nah seperti kita volume tiket of Gatot Kaca ini boleh Ya untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya Kali ini coba kita turunkan kembali kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother Kita pecahkan lagi Dan tentunya untuk para sama juga eh, Terima kasih untuk kebersamaannya ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita main kali ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengawali kalian memulai suatu game slot ya dan kali ini terus coba kita pecahkan perlahan kembali kita turunkan simbol dari Gate of Gatot Kaca kali ini bosku semua. Uh, mantap lewat-lewat terus bosku. Oke kita coba lagi kali ini ya, boy. Kasih lagi kali ini. Cobain lagi kali ini mantapnya bosku gila. Kali ini kita dapatkan lagi. Masih bareng Gate of Kaca tentunya kita kasih hijau brand symbol kali ini ada batu merah juga ada green diamond purple diamond semua lengkap di sini bosku simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke ledakan kembali kali ini kasih pecah oke mantap jiwa bos kita coba lagi kali ini boy sip kali ini kita kasih pecah lagi